Hace tiempo que yo estoy con ganas de besarte, baby Dime qué hago con eso que siento De cómo tú me robas el aliento Y ya no sé qué hacer Es que tú me vuelves loquito, mujer Si no estás voy a enloquecer Pensándote No te voy a negar que yo te deseo, mami, te quiero dar Esos besos que tú no podrás olvidar Esos besos que tú no podrás olvidar eh. Ya no aguanto más Me la paso pensándote, pensándote, mujer Ay, yo muero por verte Imaginándote, vivo soñándote Y quiero hacerte el amor lento tu Pensándote, Yo quiero ser dueño de tu piel Y tú mi mujer Pensándote Yo quiero ser El único motivo de tus sentimientos Te imagino conmigo en todo momento Quiero saber si tú también piensas Si tú también piensas en mí Yo me muero por tocar tu piel eh, Hacerlo en el atardecer que Pensándote Yo quiero ser Camilo Cuervo, esto es para ti, baby. Versatil Music, Johnny Boss. Johnny Boss on the beat. en Noriega, D-Boy, Crew Family. Estoy pensándote, bebé.